El verdadero regreso a la pantalla grande de uno de los actores más queridos de Hollywood, el cómico Jim Carrey, es una de las alegrías de este 2018. Regresará a la actuación como Ivo robonick alias Dr. Eggman, el villano de la saga de videojuegos de la mítica Sega, en la adaptación que lleva por título Sonic the Hedgehog. Pika Sumter va a ser la protagonista femenina de este film. Dr. Eggman es uno de los personajes más queridos y más icónicos Sega. Y la verdad, pensar en Jim Carrey para encarnarlo es una magnífica idea. Lo hemos visto hacer personajes como La Máscara, como Luis Ventura, y sin duda alguna le va a quedar el personaje súper, súper bien. Sin duda alguna, la película nueva de Sonic va a estar muy buena. Recuerden que Expo Mag vuelve este 4 y 5 de agosto al World Trade Center de Veracruz. Podrás conocer a las voces de tus personajes favoritos como lo son Ladybug, Zelda y Supergirl, La Pulga, Sasuke y Harry Potter, Lord Voldemort, Bosley Lightyear y Bills, el dios de la destrucción. Además de convivir con distintos youtubers y cosplay. Además de que podrás participar en los concursos de cosplay, karaoke de anime, karaoke Disney y K-pop Band. Recuérdalo, 4 y 5 de agosto en el World Trade Center de Veracruz, Expo va a estar genial.